doch auf damit und fangt an zu leben. Hört doch auf mit dem Leid und denkt nach, wer ihr seid. Wenn das alles irgendwann zu Ende ist, wenn das alles irgendwann zu Ende ist, kommt fangt an damit, kommt, fangt an damit und hört auf zu morden. Hört doch auf mit dem Leid und denkt nach, wer ihr seid, wenn das alles irgendwann zu Ende ist. Wenn das alles irgendwann zu Ende ist. beide Hand, nehmt euch beide Hand. Vergesst den Hass und den falschen Stolz und seht euch ins Gesicht, ganz ehrlich ins Gesicht. Mehr als Schmerz und mehr als Tränen seht ihr nicht. Mehr als als Schmerz und mehr als Tränen seht ihr nicht. You won't see more than pain. Nou, hou elkaar toch vast. Vergeet de haat en je valse trots. Kijk elkaar eens aan. Toe, kijk elkaar eens aan. Enkel tranen en verdriet is wat je ziet. عاجزين ايدك بايديك ايدك بايديك انسى الحب والدار الماضي فيه اطلع بعيني اطلع بعيني ما بتلاقي غير الدمع بعيني solução aparente, mas que é dor, mas que lágrimas que não são aparentes. Podaj mi sobie dłoń, spójrzmy w oczy swe. shoot me doom as one. 谢。切。 no